Intentaron matar el bosque y lo defendimos. Quisieron imponer su orden y nos organizamos. Quisieron callarnos, pero pusimos nuestra tele comunitaria.